All right, Mr. I'm ready for my close-up. J'ai l'impression que les rôles des femmes au cinéma, c'est un peu comme les déguisements d'Halloween. Faut être sexy. T'as les maîtresses sexy, les infirmières sexy, les portions de frites sexy. Les portions de frites sexy, T'as même des rats sexy, hein Des rats <laughs> sexy. Pourquoi il faut toujours être sexy à l'écran Hein une actrice, c'est fait pour nous faire rêver. Les femmes rêvent d'être leurs copines, les hommes rêvent de, coucher avec elles. Moi, personnellement, je vois pas les choses comme ça. Moi, je suis là pour donner des émotions. Vous pensez pas que le cinéma, c'est aussi une industrie du désir mais le désir quoi Uniquement sexuel Comme l'explique très bien Sarah Forestier dans la suite de cet entretien, si dans les films à gros budget, comprendre ceux qui ont l'audience la plus large, on continue encore et encore à dépeindre l'homme et la femme toujours de la même manière, ben on alimente les idées reçues. Felix, <laughs> Felix, comment are you? Dink, meet Felix later. Hello. Felix, say hello to Dink. Hi, Dink. Dink, say goodbye to Felix. Hmm? Uh, man talk. C'est simple, dans la plupart des films, bah, les femmes, euh, c'est comme une fleur. C'est un truc que tu poses là euh, pour faire joli. I feel pretty, oh so Bon, alors des fleurs, il y en a toutes les sortes. Hein. Mais alors, un truc qui est commun chez tous les hommes, hein, tous les hommes, c'est qu'ils ont tous au bout du fusil. Alors, pour ceux qui se demanderaient, hein, bah, c'est ça, la culture du viol. Les personnages forts féminins sont des leurs, en fait. Comme illustre magistralement Kate Beaton dans sa bande dessinée, elles sont autant, si ce n'est plus cliché, que les autres. Hello, Batman. Ça a pas l'air super confort comme tenue pour mettre des front kicks, non sérieusement, comment vous expliquez qu'il y ça d'un côté des États-Unis What's going on <laughs> You want me to put this on Why Because it's cold. You get a lot of emails. What There you go. Really There you go. Et de l'autre, ça. Moi, je me l'explique. Enfin, Laura Mulvey me l'explique très bien au travers de sa théorie qu'elle a baptisée la théorie du male gaze. Ça consiste en le fait que les réalisateurs ne réalisent plus leurs fantasmes au travers de leur télescope, mais par le biais de leur caméra. Mais nous n'avons pas le monopole du corps. Le female gaze ou male gaze inversé existe également. Ça consiste en l'objectivation du corps de l'homme pour émoustiller son public féminin. L'exemple typique, c'est Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir, ou encore John Travolta dans Grease, qui lui en a souffert énormément, ou plus récemment Kit Harington dans Game of Thrones. Ah Mais c'est pas un peu maliqué, hein, tout ça Tu ne t'avais jamais en gris, toi, peut-être Parce que la nudité, moi, sauf que c'est pas toujours vulgaire, hein hmm, hmm. Euh, non, je suis bien d'accord avec toi, la nudité, c'est pas toujours vulgaire. Non, la question est, est-ce qu'au cinéma, les femmes peuvent-elles prétendre à être autre chose qu'un objet de fantasme Le Trinity Syndrome est quelque chose qui touche la majorité des personnages féminins au cinéma. En gros, elles n'ont d'autres raisons d'exister que de servir de faire valoir à leurs homologues masculins. Typiquement, Trinity dans Matrix, euh, celle qui donne son nom à ce syndrome, n'a de raison d'exister que de tomber amoureuse du héros pour ensuite le réveiller d'un joyeux baiser et réaliser la prophétie. Mais pourquoi Pourquoi les femmes n'ont pas d'autre rôle Est-ce que ça n'intéresse vraiment personne perhaps those of us in the industry who are still foolishly clinging to the <laughs> idea that, uh, that female films with women at the centre are niche uh, experiences. They are not. Audiences want to see them, and in fact, they earn money. Si vous êtes toujours dubitatif face à ce que j'avance depuis le début de cette émission, je vous invite à effectuer un test très simple. Ça s'appelle le Bechdel test. Il consiste en trois choses. 1. Est-ce qu'il y a plus de deux femmes présentes dans le film 2. Est-ce qu'elles discutent entre elles Et trois, est-ce qu'elles discutent d'autre chose que d'un homme présent dans ce film Je sais, ça a l'air simple comme ça, mais je vous assure, les résultats sont effarants. Moi-même, j'ai re-regardé Matrix pour les besoins de cette émission, et j'ai pu voir que oui, il y a des personnages féminins, mais non, à aucun moment elles ne discutent entre elles. C'est-à-dire que même le technicien qui est présent à bord pendant 10 minutes du film, on connaît plus sur sa personnalité que celui de Trinity, qui est censé être un des personnages principaux. C'est grâce à elle que le film existe et qu'il y a deux autres films après, parce que sinon le type, il meurt en fait bref. Le site Polygraph a accompli un travail de recherche titanesque en calculant sur 2000 films combien avait pour protagoniste une femme. 18%. 18% C'est rien du tout quoi Ils ont également accompli un travail d'analyse des indications scénaristiques présentes donc sur les scénarios, respectivement en fonction de si le personnage était un homme ou une femme. Alors, vous allez voir, c'est super avant-gardiste. Hein. Donc la femme, elle glousse, elle rougit, elle se blottit, elle pleure, elle sanglote, et l'homme, il chasse, il tire, il galope. Il galope, hein Ouais, ouais, ouais. Il hurle, il frappe. Bon, King Kong, c'était en 1933. Hein. Il serait peut-être temps d'entamer le processus d'évolution, non Bon bah voilà, c'était le quatrième épisode de D'où tu parles. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre des petits pouces bleus ici. Je t'invite également à regarder les autres vidéos que j'ai faites ici ici. Et puis à t'abonner aussi, ça peut être toujours cool. Moi, ben, euh, je vais de ce pas jouer à LA Noire. Toi, ben, je sais pas ce que tu vas faire, mais nous, on se retrouve dans deux semaines, voilà. Allez, salut les gars, à plus Is there something I can do for you? Yes, a matter of fact, there is. There's something I'd like you to get off your chest. <gasps> <gasps> Oh!